こんにちは、粟田洋介です。今日はスケッチをもとにペインティングをするということをやってみます。絵を描く過程で修作というものがあります。本番で描くキャンバスとか紙に描く前に別のスケッチブックなどにアイディアをあらかじめ描いて下絵を描くみたいな作業を修作と言います、まあ、机の上で考えてもいいんですけど今日は河原へ行ってスケッチをしてきました 久しぶりにここに来たんですが菜の花が満開でとても綺麗でしたここら辺に座って絵を描いてみようと思いますとてものどかな時間が流れていてすごく充実感がありましたが実はあんまり絵を描くことに集中ができてなくて なんか途中で絵を描くよりもこの綺麗な景色を楽しみたいなと思って絵を描くのをやめてしまいましたこういう何にもしないのんびりした時間っていうのがアーティストには時には必要だと思いますで今日は川へ行ってこんな感じの絵を描いてきました私はあまり修作とか描かないんですけど なんかこういうのを書くときは、なんか部分的なアイディア、なんかこの辺面白かったなとか、この辺が面白いなとかね、例えば、 <laughs> 今回あんまり面白いじゃないんで、本番でもっと面白くしていこうと思います。今日はペンとインク、そしてその上から水彩絵の具で塗っていこうと思います。今日はこの小さい紙に書いていきます。 <laughs> パレットが見当たらないのでこれを代わりに使います 絵が描き終わってこんな感じになりましたこれは「春を見た人々」というタイトルにしましたで元になったスケッチはこんな感じなんですけどもスケッチを無視して描きました私が修作を描いたりするのはまあ何年かに1回ぐらい今日は本当このビデオを撮るために修作みたいなことをしましたが